वीर वही तारा जाके थोड़ा आके खोलो अपना हाथ का निशान आगे करो बाजी जी सर सही बात है तुम धरती पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें आज ही सारी शक्तियाँ मिली हैं इसीलिए अभी तुम दो दिन तक यहीं देर रूप में ही विश्राम करोगे दो दिन के बाद ही तुम कहीं जा सकते हो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बालवीर खतरा हो सकता है ठीक है सर जैसा आप उचित कहें जाओ बालवीर अपने कक्ष में जाकर के आराम करो N N